Hola a todos. Muy bien, comencemos. Acérquense con confianza. Miren que aquí estamos en un círculo creado para conocernos. Pero un momento. Esto no es un monólogo. Ya no. Ajá, ahora sí nos entendemos. Llegamos y abrimos el diálogo, porque nos gustan las cosas claras. Un poco más. Acepta mejor. Somos Simple TV. Sean todos bienvenidos. Así de simple. Llega tu señal de siempre, Simple TV, ahora en Venezuela. Hemos trabajado para ti por cuatro meses. Lo hicimos simple, para que disfrutes la programación que te gusta. Y ahora que estamos listos, nos presentamos. Simple TV es la televisión satelital que llega con el mejor contenido, información, series, películas y deportes. Y ahora que entramos en tu casa, te damos la bienvenida a la nuestra. Disfruta de la señal libre hasta el 15 de diciembre. Somos Simple TV, lo mejor en entretenimiento. Así de simple.